Guten Morgen. Ich bin heute Nacht hier im Busbahnhof äh, gewesen, habe übernachtet. Ein lieber Hauswärter hat mich gelassen. Und äh, es war sehr, sehr gut und sehr, äh, sehr äh, warm hier. Und jetzt geht's weiter. Also Gott vergelt's ihm. Denn äh, er hat extra für mich aufgeschlossen. Das geht mir einfach immer nach, wenn die Leute so nett sind, so herzlich und wie dadurch irgendwie auch Gott mir seine Liebe erweist, jetzt mal so nennen darf. Ich, bis hierher hätte ich gerne gestern gekommen, war aber wegen Gegenwind aus nördlichen Richtungen nicht möglich und Jetzt aber hat die Straße einen Knick gemacht. Es geht Richtung Debritz hin. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber ich habe hier so ein windgeschütztes Plätzchen gefunden für Mittag an der Theis. Da hinten sieht man die Brücke und es gibt jetzt eine doppelte Portion Yum-Yum-Suppe, dazu eine Dose Thunfisch und eine Scheibe Brot. Und dann habe ich einfach, knabber ich einfach noch ein bisschen vom Suppengemüse, was dazu ich ja noch ein bisschen Rohkost habe. Die Wildgänse warten alle auf den Südwind. Ich habe wieder einen Windschutz gefunden. Juhu. Und das ist eine gute Zeit, um ein wenig Snack zu halten. Gerade hier lokal gekauft, sowas wie Nussbli oder so. Und äh, leider kein Vollkornbrot, aber egal. Thank you.